Десятый А если мы минометы поставим? А что так далеко-то? Так, ставлю метки газ. О, минометы. Орда. Да это фигня. Ребят, аккуратно, бомбежка. para preparação, trombone.